is の手は食べ物ではありませんよあういっぱいレンズ触ったもうちょっとゆいちゃんむーちゃんむーちゃん <laughs> 痛い痛い痛い しょよいしょよいしょよいしょよいしょいいじゃん入る だってガチガチしたいだけやろこりゃ